子供ねえどういうこと私から説明しよう誰私の名はディゾナンツこのプロジェクトの出資者とでも言おうか PNN つばい我々は簡潔に 2号と呼んでいるが彼女はぜひ試してみたいバードの実験体なのだまだこんなに小さいじゃないこんな子まで実験体にも様々な事情があるのだよ事情それにしたって子供に2号なんてそんな呼び方2号 んでいいに、こうん。2個 <laughs> まあいい。その2個なるものと、実証実験をしてもらうウェイブファイルは、これだ。かわいい歌。これ歌いたいの じゃあ、シンクロしようか。うん。もうテレビじゃないって がにもうしないじゃあ許してあげる じゃない楽しかったうんすっごく <laughs> そう子供の頃ただ歌いたいから歌えたあの頃私もこんな風だったのかなまたお姉ちゃんとシンクロしたいうんいいよ <laughs> お姉ちゃんも嬉しい。きっとだよ。約束だよわかった。ねえ、何か甘いものでも一緒に食べるいいの <laughs> そのくらい、いいわよね。これ、なんていうお菓子どこのお菓子うーん、これはね。 <laughs> 実はお姉ちゃんも知らないんだ。えー、なんでなんでニコまた食べたいあ、あとねあとねなにニコ、うん、お姉ちゃんのこと大好き <laughs> ありがとう